მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ვაგრძელებ ხსოვის გაკვეთილებს. დღეს მოვხსოვთ ორნამენტს. აა ეს იქნება რომბები თვლების გადაადგილებით. ვიდეოს თან დავურთავ სქემას. სქემაზე კარგად ჩანს თვლების გადაადგილება მარცხნიდან მარცხნივ ზოგიერთ ადგილზე. ზოგან კიდევ მარცხნიდან მარცხნივ. მე მხოლოდ გაჩვენებთ ამ ვიდეოში თუ როგორ მოხდება თვლების გადაადგილება, წარმოთვლების გადაადგილება მარჯვნიდან მარცხნივ და პირიქით მარცხნიდან მარჯვნივ. დანარჩენს უკვე თქვენს ადვილად გაარკვევთ სქემის მიხედვით. ასე რომ დავიწყოთ, შევუდგეთ გაკვეთილს საქსოვჩხირებზე, ავგრიფოთ 30 თვალი. ავგრეფე 30 თვალი. ეხლა უნდა მოვგზავნოთ პირველი რიგი. პირველი რიგი მიქსოვება ასეთნაირად. ყველა თვალი უნდა იყოს გადახრილი მარჯვნიდან მარცხნივ. შეხედეთ სქემას. ყველა თვალი არის გადახრილი მარჯვნიდან მარცხნივ. თვლების გადახრა უნდა მოხდეს აი ასეთნაირად. ვქსოვთ პირველ რიგს. გადავიტანოთ პირველი თვალი ისე რომ არ ვსოვთ. შემდეგ ყველა რიგი, ისა ყველა თვალი პირველ რიგში უნდა მოიქსოვოს. ამ ესე იგი მარჯვნიდან მარცხნივ უნდა იყოს გადახრილი. ნახეთ ახლა ეს უკვე უნდა გავაკეთოთ. უკანა კედლიდან და შემდეგ პირველი თვალი უნდა მოიქსოვოთ. აი ეს 1 2 და მოიქცევა. იქვით ხო? აი ნახეთ. სხვა მოვიყვანე. ეხლა ამას ვცოცავ. ასე ვგსოვ რიგის ბოლომდე. ეს არის პირველი რიგი. მოვგსოვე პირველი რიგი. მეორე რიგი და ყველა დანარჩენი ლუწი რიგი უნდა მოვგსოვოთ მხოლოდ უკუღმა თვლებით. და ასე შემდეგ. მოგხსოვეთ უკუღმა რიგი. ეს იყო მეორე რიგი. აა, ყველა ლუც რიგს ან უკუღმა მხარეს მოგხსოვთ უკუღმა თვლებით. შემდეგ, ხსოვთ მესამე რიგს. გადავიტანოთ თვალი, ისე რომ არ ხსოვთ მოვგსოვთ ერთ წაღმა თვალს, შემდეგ სქემის მიხედვით უნდა მოვგსოვოთ 4 4 წვილი წაღმა თვალი მარჯვნიდან მარცხნივ უნდა გადავხაროთ. ესე იგი, ეს უნდა გავაკეთოთ ასეთნაირად. ერთი, ერთი წვილი მოგხსოვეთ ესეთი 2 და მეოთხეც. მოვიყვანი თვალი, შემდეგ პირველ თვალში ჩავუხრი უკანა კედლიდან გამომაქვს ძაფი და იასე. ესე იგი მოვხსოვი 4ჯერ, 1 2 3 და ნახეთ როგორ არის მარჯვნიდან მარცხნივ გადახრილი თვლები. 4ჯერ მოვხსოვე. შემდეგ ერთი წვილი წაღმართვლების უნდა მოგზოვოთ სქემაზე არის ნაჩვენები მარცხნიდან მარჯვნივ უნდა გადმოხაროთ ეს ასეთნაირად იქცევა პირველ თვალს შევატრიალებთ აი ესე ან და ორივე თვალი შევატრიალოთ აი ესე და წინა კედლიდან ვხსოვთ ჯერ გამოვიტანთ ძავს ქვედა თვალიდან ქვედა წაღმართვალიდან ნახეთ ქვედა წალმა თვალიდან გამოგვაქვს და შემდეგ ზედა თვალიდან. და ასე გამოდის მარცხნიდან მარჯვნივ გადახრილი ფლები. ასეთი უნდა გავაკეთოთ ერთი წვილი, შემდეგ ოთხი წვილი მარჯვნიდან მარცხნივ. შემდეგ ისევ ერთი წვილი მარცხნიდან მარჯვნივ შევატრიალოთ ეს წვლები. ჯერ მოვხსოვთ ქვედა წარმოთვალს, ინაკედლიდან გამოვიტანთ ძაბს, შემდეგ ზედას. აი ეს. მოვხსოვეთ. აა შემდეგ ვხსოვთ ისევ მარჯვნიდან მარცხნივ გადახრილ წაღმოთვლებს. 4 ჯერ 4 წვილი უნდა მოვხსოვოთ ასეთი. 5 6 7 8 ორი ისი 1 2 3 შემოვატრიალოთ 4 5 6 7 8 როგორც ვთქვით, წვილი რიგები უნდა მოგზოთ უგოღმათლებით. ამიტომ აღარ შევჩერდები ამის გადა გადასაღებად. მოგზოვეთ მეხუთე, მოგზოვეთ მეოთხე რიგი, უკომარიგი და გადავედით მეხუთე რიგზე. პირველ თვალს გადავიდანთ, რა თქმა უნდა, ისე რომ არ ვგზოვთ. და ვგზოვთ ახლა ასეთ ნაირად. 1 2 3 ესე იგი ორი წაღმა თვალი უნდა მოხსოთ მარცხნიდან მარჯვნივ. შემდეგ სამი წაღმა თვალი უნდა მოხსოთ მარჯვნიდან მარცხნივ გადახრილი. მოვხსოვეთ სამჯერ ეს. შემდეგ ორი თვალი უნდა მოვხსოვოთ მარცხნიდან მარჯვნივ გადმოხრილი ისევ სამი თვალი უნდა მოვხსოვოთ მარჯვნიდან მარცხნივ გადავხაროთ და ისე შემდეგ ორი თვალი მარცხნიდან მარჯვნივ განვხაროთ და ბოლო თვალს მოვხსობასე აი ესე შემოკარგებო ასე იქსოვება მე ახლა განვაგრძობ სქემის მიხედვით ქსოვას და როცა დავასრულებ ნიმუშს გაჩვენებთ აი ნახეთ მოვხსოვე, ესე იგი აი, მთლიანად რომბები გამოჩნდა, მოვხსოვე იმდენი რომ გამოჩენილი იყო ეს რომბები და თქვენთვის მეჩვენებინა. აი, დააგვერდით სქემას. აა, აქ ფლები ყოველ რიგში, ყველა რიგში გარკვეული რაოდენობის თვალი არის ჩამოქებული, ხო? რუხი ფერის რუხი ფერით არის მონიშნული. ეს იმას ნიშნავს, რომ აი აი ასეთი ასეთი წობა, ამ თვლების წობა მეორდება იმ კონკრეტულ რიგში. აი მაგალითად, მესამე რიგში მესამე რიგში 4 წვილი თვალი არის მარჯვნიდან მარცხნივ გადახრილი. ხოლო 1 წვილი წარმოთლების 1 წვილი არის მარცხნიდან მარჯვნივ გადახრილი. აი ასე მეორდება იმ მესამე რიგში. მეხუთე რიგში. მეხუთე რიგში სამი წვილი თვალია მარჯვნიდან მარცხნივ გადახრილი, ხოლო ორი წვილი თვალი მარცხნიდან მარჯვნივ გადახრილი. აი, ასე უნდა მოიქსოვოს მეხუთე რიგი. და ასე შემდეგ. აი მოქსოვე ნიმუში. მეტის მოქსოვა უკვე აღარ არის საჭირო, უკვე ძალიან კარგად ჩანს აქ სახეები. და რომბების გამოსახულებები. აა დამერწმუნებით ალბათ რომ ძალიან ძალიან ლამაზი და ძალიან ორიგინალური ნაკსოვი გამოვიდა. აა ორიგინალური ორნამენტია. ესე იგი, შეგახსენებთ რომ სქემა შედგება ძირითადად 19 რიგისაგან. ანუ აი აქედან დაწყებული, აქედან დაწყებული, აი აქამდე. შემდეგ უკვე მეორდება იგივე. იგივე მეორდება. ასეთ ნაირად ჩვენი გაკვეთილი დასასრულს მივახლოვდა. ვფიქრობ, რომ გმაყოფილი ხართ დღევანდელი ჩვენი ვიდეო გაკვეთილით. დაიმატეთ ჩემი არხი, გააქტიურეთ ზარის ღილაკი, რომ ჩემი ყოველი ახლად ატვირთული ვიდეო არ გამოგრჩეთ. აგრეთვე ნუ დაიზარებთ და თქვენი მოწონებაც დააფიქსირეთ ამ ვიდეოს ქვემოთ. ეს ერთგვარი სტიმული იქნება ჩემთვის, რომ უფრო და უფრო საინტერესო ვიდეო გაკვეთილები გავწირთო. აა დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე გისურვებთ წარმატებულ ქსოვას და ჯანმრთელობას.